Je trouve que l'Office fédéral du logement est un office très intéressant. Le logement, c'est une chose qui nous touche tout le monde. Et en même temps, le logement, c'est un sujet très transversal qui a des liens dans beaucoup d'autres domaines, l'aménagement du territoire, la mobilité, l'économie et aussi euh, le, le développement démographique. Je crois qu'aussi dans les prochaines années, on aura la situation que le développement sur le marché du logement est très différentes d'une région à l'autre. Il y a des régions où il a, on, a, on, a, construit trop presque, et dans, des autres régions, euh, c'est toujours, toujours pas assez. Et euh, là, il faudra des, solutions pour les, pour les deux cas, si on peut le dire comme ça. En même temps, il y a des sujets qui, sont des défis pour le logement, la numérisation, le développement démographique et aussi euh, le climat et la question énergétique.